keep telling myself this: I don't know a single woman who has not been molested or touched, inappropriately, or harassed. Single line of this poetry or the video that we have sent, it just resonates so much because नहीं कहा गई थी क्या पिता बलात्कारी थे तो बलात्कारी हो तो as far as cis men are, cis women are concerned, the lowest penalty the a rapist can get is seven years. For us, the lowest penalty is six months. So there's a lot of this packed and a lot, a lot of misinformation. हुकूमत हमें जन से मापती हमारी सजा ना परी सरेआम गायब लड़की ये है बलात्कार ही थे तुम बलात्कारी हो तुम न्याय वाले ये राज्य ये कंट्री इसका प्रधानमंत्री बलात्कारी हो तुम बलात्कारी हो तुम बलात्कारी हो तुम बलात्कारी हो तुम बलात्कारी हो तुम बलात्कारी हो तुम